Am 18. Oktober sind Ständeratswahlen. Ich persönlich werde den Damian Müller wählen, weil ich bin überzeugt, er ist mit so großem Engagement und Herzblut dabei. Und als Unternehmerin habe ich das Gefühl, dass wir jetzt auch den Generationenwechsel unbedingt einläuten müssen.